entonces hoy quería hablar sobre pantalla desplegable. <laughs> pantalla desplegable. Pantalla desplegable. Desplegable. Despegables. Creo que están muy buenas. recebido um comentário na dúvida. E. Então eu queria falar sobre pantallas despegáveis, que creio que isso vai ajudar a solucionar esse problema. E aproveitar também e falar sobre como salvar ajustes ou estilos de edição, assim, né? para que tu possa usar para edições posteriores, assim. Então, vamos. Vale, entonces la pantalla de ella, la pantalla de la persona estaba más o menos así. Él me envió una foto. Me envió una foto. Un mm, ¿no? Estaba más o menos así. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es isso é uma possibilidade que te da Shortcut de desplegar, despegar, despegar as pantallas. então tú tem. Isso é muito simples de resolver, não tu arrastra... Por exemplo acá tenho a línea de, tempo suelta. então Entonces yo agarro ela arrastro aonde eu queira Essa é uma função que tem o Shortcut e outros editores. que pues me dé más comodidad na hora de editar, yo puedo configurar eso entonces, si yo quiero regresar eso regressar isso ao, ao lugar, é esta câmera y lo suelto. entonces él encaja acá abajo de igual manera si yo vengo a esa opción él despega, despega esa pantalla. Entonces vuelvo abajo. Igual. También tenía su lista de reproducción acá, ¿sí? suelta. Entonces, básicamente yo arrastro acá. Entonces está viendo que le va marcando, ¿no? Donde yo quiero. Yo quiero poner acá. También puedo. Entonces yo regresando a, a la configuración normal, así, acá, ¿no? arrastro e suelto. E já está. Também a Ayaka, por exemplo, ela, essa pessoa tinha o historial, né? também tinha o historial. Isso, se eu <coughs> tenho preferências, eu tenho aquela acá en ver, yo vengo en ver, yo puedo elegir que quiero que tenga, que esté en mi pantalla. Entonces, por ejemplo, el historial a mí no me, no me sirve así. Entonces yo vengo acá, de De Entonces deja de aparecer así como otras cosas, ¿no? Entonces tú, dependiendo de tu necesidad, tú eliges que quiere, que no quiere Entonces, esa función de pantalla despegable Mas pode ser útil, assim, eu prefiro derrar tudo assim. Né? Ele basicamente é isso. Né? Então, se eu posso, só resumindo, assim, posso despegar e posso volver a normal, assim. Vale. Eu espero que haya ajudado, assim. igual que la línea de tiempo, Tengo la línea de tiempo acá y la vuelvo acá. Y ya está. Y ya. Y la otra función que yo quería hablar sobre los sobre salvar ajustes o estilos, Então, he hecho uma edição e quero me gostou essa edição e, por exemplo, eu para meus vídeos uso sempre o mesmo paleta de color, assim, tento seguir o mesmo. Então, para não ter que volver a fazer isso, eu salvo esse estilo e sempre aplico aos vídeos. Então, sabia sabía hacer para pero... Y para videos yo recién descubro, así quizás tú ya sabías. Porque <laughs> é muito fácil, né? na verdade, mas eu Puxa, tarde, um montão em descobrir isso. Assim. assim que não sei se tu está aí na mesma. Né? Assim que... Acabemos então, tenho acá um vídeo lo arrasta timeline. ¿no? Né? Vale, então. eu venho colocar a filtros, então vamos supor que vou a, você pode ser edge com qualquer filtro, assim. então, vou revelar correção de color. Então, vamos supor que eu queira a mí me gusta así, un poco acá elevado, y no sé, quiero de acá un color rojo, así, no sé. Vale. Entonces, a mí me gusta ese estilo, quiero siempre usarlo. Entonces voy acá y más acá, arriba. arroz personalizado, mas... e pongo o nome que quero, por exemplo, vou pôr poner tu tutorial arrostes Vale. então esse ajuste vai a quedar sempre acá. mas por ejemplo, eu tenho acá YouTube e tenho esse. Então, da próxima vez que eu quiser editar um vídeo eu abro o vídeo, e venho a hosts e seleciono tutorial hosts e automaticamente ele vai meu vídeo conforme essa, essa configuração. Né? Vale? Isso te pode ahorrar muito tempo assim, de edição. Clique nisso. que é isso. Né? Às vezes pode fazer isso com um tono e luminosidade. Então, me gusta mais saturado, um pouco mais de claridade. Tono, tono, tono. E aceito. Então, quero aplicar em essa faixa de vídeo vengo acá, entono, y selecciono el ajuste, tono tutorial, e já, ele cambió. E isso, você pode fazer isso com o vídeo que queira. Né? Então, vocês Si tiene alguna duda, o algo así, deja en los comentarios, como he dicho. Te suscribirte. Nos vemos. Hasta la próxima.